ageze ahangaha anyuriye hehe anyuriye hehe umva mwana yahagaze reba muri ke o'clock metero mirongo itandatu kugeza uvuga ngo ni hehe ibumoso tayari ibumoso umugabo arikaraga arikaraga iyi anyuze hehe anyuze hehe mwana location irafunze tayari ntabwo ari kubona aho ari cyangwa se iyi apakira vuba vuba tejari gapakira vuba vuba akagabo uyavayo kapakiye uyakeneye kode akeneye kode aho hantu ahangaha iki bamfasha harya wishanusha urangaha tayari turare masha turare bisatiri yara uyigukiniye tumuzi na david david beru amazina nyakuri asohoke arakaa hey! kagabo kambaye igikomo biratangaye mwana birasa nabwo ari umva nyuma nujyamo imetero ijana mirongo itanu uraba tayari ntabwo byaharenga ntabwo byarenga ijana mirongo itanu bisobanura ngo harimo igisasu gisasu yewe yewe yewe yewe yewe yewe yewe yewe yewe Bosare banya kwa mo. inoshusha enoke ari mu byago Tayari. enoke ari mu byago kumbaje kumutera niwe uri mu byago niwe uri mu byago toyari byago inyuma muhumetse nibwo zarazimena kumbe kamera igisasu bwana tayari bomba arangije arerekera tewe mugihe ukagaruka ukarekera shaho cyamenyeye kwirukanka tukazi muri za break mission afata bike moto yewe arayifata tayari arerekera kode arayitwaye kandi umusore ntakeneye kode umuryango we barawufite biragenda bityo baraza guhorera katurore tayari arerekera hose <laughs> nabo barayikodesheje tayari abagabo barakurikirana turore turore bahise ngo iki aya bose the last code cyangwa se kode ya nyuma kode ya nyuma niyo tureba kode ya nyuma irakenewe aha kandi umugabo ntabwo yemera kurenga muri metero ijana na mirongo itanu arahita apfa turore umugabo arakurikira arakurikira arakurikira turore hehe tayari filime irahawe avugana yica mu modoka yicara mu modoka afite ibikwangwa enoki enoki banza bamwica umuryango aramwanga sha turore enoki nakorera kampani ya buri wese akorera kampani muri iyi filime wese ari muri kampani kampani we henoke ari aha we muzi urebe rebe henoke tayari atunyura munsi nawe unyura hejuru ayisanga imbere arurira arakomeza uyahageze aracyarebera kuri metero harimo igisasu yambaye igikomo kirimo igisasu turore tayari kogageze ahangaha abandi bagiye dore mu mihanda rwagati iyo bari urabona imihanda banyiritse my friend aba barerekera abarekera ntihashake hangirike uyu yagiye akurikiye ntabwo ncika kuri parike mbere hangiritse ngaho tayari barabwiye banga kumva tayari avayo byose bararebana ntabwo natekereza gutyo ntabwo twakaye tubabanza nta ndi bahitamo mfite zose ko uri kwikora wishimisha ariko mu by'ukuri ntabwo ubuzima bwawe bwakaye bujya muri ikoni basaze abantu bagiye kuba bacakara muri mugabo tejani twiba ikigomeke twiba ikigomeke uracyara sosi kode oke ngwino uyifate ukeneye sosi kode niba uyikeneye sosi kode arayibona cyangwa eh umupfusha tajyana kujyanye ugoye umugabo yarayimwimye fata moto aramanuka ku musozi ku musozi bareba tayari araje arazijugunya mu kirere uyu narakurikira ntabwo nabyemera kodega zishaka zatabara umugore n'umwana arayifata iya mbere tayari n'umugabo moto iramumanukana nawe arerekera fungura igikoma tayari cyo kiraturika yarenze amacyasha mirongo itanu tayari ndamanuka we arayifata shayu yarifashe kuri metero igihe itanu yarazirenze agiye kureba mugenzi yabafashe yakazanye source of code yarayizanye ariko henoke we yaramanutse yabwira mugenzi wituma abantu babacakara uriya mugabo miki dore mugenzi yanze kubyumva arimo arashaka gutabara umuryango we buriya muri iyi si ubabaye niwe ubanda urugi <laughs> buri wese agomba gukura akishyira tayari ubigenza umugabo babonye sinyare y'aho kode iri umwe yifashwe hejuru undi ari hasi urebye neza uretse urebe neza niba ubona ko ari akantu k'icyatsi bubiri ukuvuga ngo umwe ari hejuru undi ari hasi tayari uko bigaragara banze umusore wacu atapfuye bambi yavuga enoke enoke yasibuze avuga ati nta kode nguhaye kuba kubeshya barakubeshye nimira uyarebye rimo arikanga rimo na muzeheziya bashaka gutabara isi undi nawe arimo arashyiramo abantu microchip kugira ngo ayobore intekerezo zabo ngo ntibazongeye kurwara ngo niwo mushinga wazanye mike mike araha arimo arabaza umugore wande uriya musore wacu bambe wa sheya yu shayu na bose twabuze ubwonko bwanuza bwa kiyaho yanawe kuba yabusoma imashini zabwanze kuko mbega ararenze arakomeye nanga umugore arakomeye ntabwo bamushobora baramusoma intekerezo byanze bamushyiremo system fresh uyu mugwa mugore w'umunyamakuru na rero barangije inama ubona yo kuba bagira icyo bavuga mwigisha icyo ukora se tejade ngo amwigishe icyo akora ibaze nawe ese aramubwira iki turorere kandi kagabo ni agahanga gusa mwitonde filime ntabwo iraba nta arwana irarwana nirwana ndababwira ntabwo eh, nawe urabibona ko yarwanye jiyu ndashaka kuba nakubona jiyu yajanga ku ruhande yazanye n'umwana mukobwa umukobwa yitwa ye ye byonyine uko wumva ngo ye <laughs> ye ati isi yarahindutse cyane mu maso yawe sasanga mugenzi ni akari mu mukobwa atangiye kuba yakwibuka kera ibyigeze kubaho ibyo nyine kubona kubona biriya birangira ok n'abandi bameze nkawe bava munsi yawe gusa ndabanga wose yangaye ntoke n'abandi basa nabo tuvuga tugende rero ati uzanira ibihe byose umutima wanjye umuraca mu bikomeye murakontora amarangamutima yanjye nakaririmbo bugenzi kongo agenda bagize gutya mugwaho bugenzi arasize umusore yanga gukorana nawe kumva umukobwa mwibuke bose yamenye ko umukobwa ngo yapanze inama na shirayu bose yoroshe abasore be kumva ari yasoga yari marumaso iyi umusore nawe kwe nakubwira mwicare mu tuzo cy'irani yekwe yekwe cyo bita impanuka impanuka bano bareba bose areba siri kwentegera mu muhanda barakwetegaringa icyo ni icyongereza barakwetegaringa ese kubera icyo wagarutse ubu ni ubushinwa nakabaye bari hano ntabwo bakabaye bari hano bari bande sinitaye ngo ni bande cyangwa ngo ninde ngo ntabwo bakaye bari hano ahangaha turi mu bushinwa ko nicyo yabikoze warukukiye enoke umuryango wawe cyangwa se umuryango wanjye niwe watumye nkurikiye enoke sinibira simbizi izo nkuru sinzitayeho dusa naho dufite inkuru zimwe yenze ubanza ngo afite inkuru imwe n'uyu musore uyu musore yakurikiye norokeye kubera umuryango we imyaka cumi n'umunani ihise dore no ku bintu byagenze yakomeje kumbiga yarashe umuryango we mama wanjye yarashwe ntabwo nzijya nibagirwa iyo sene yabaye byarananiye kubura umuryango wanjye byananiye uburibwe y'isi birababaza nyuma yaho naje kwa doputwa n'abantu beza ntangira gukora muri computer technology nyuma yaho ngira iyo mpamvu yo kuba nabuze ababyeyi banjye nsanga nabo barakoraga ibijyanye n'itangazamakuru nakomeje gushakisha ibimenyetso byose ngerageza ndebe ibyaha bagiye bakora ngo mbishyire hanze none nyuma yaho naje kumenya yuko ibyo bitakiri ibibazo by'ababyeyi banjye ahubwo ikibazo cyari ugutabara abantu ntabwo natekerezaga yuko isi izaba gutya niba bishoboka abantu yuko batangiye kuba bakontororwa bakoresheje microchip bakontorora intekerezo zabo byarabiretse abandi sinakomeza gukurikirana ababyeyi banjye ahubwo reka ndebe kubera icyo bashaka kontorora abantu intekerezo zabo porogaramu rwose yavuye kuri chip ntabwo biri kugenda neza nta musore yahindutse nta munyamakuru nawe yatabawe nande na shayu ntacyo umaze uriyize urese iwa mwana ubona yu <laughs> rwose data rwose za songo kwenu hanze kwakira cipu intekerezo zirakomeye batesitinze byanze reka turebe umwe muri bwebwe buri wese mwese ko murangana bashimira muri abanyabwenge mufite ubwenge ariko vuba bidatinze twabitunganye sasa niba cipu yanze kwinjira mu mutwe w'uriya mugore byatewe n'iki trust muri abantu beza kwizera kandi mugendera mu mahame yanjye no kwizera ni bose bose gakwaya ni bose miki gakwaya ultimate code niyo tureba cyangwa se direct code yashyize mashini zose areba mashini iri busigare mubwire hariho mashini ahangaha mwibuke iyi mashini ni iyande mwibuke hano harimo maneko uri gukorera muri bande ni iya ruwisi ruwisi niho maneko ari kurekera abashinwa harimo misitamo ndetse na yakubashiya bari kurekera jiya abose ah, nasobanura arakubeshya sobanura ibyo uraba urangije uratekereza ibi byose bizarangira ah. urimo urarota wadurimingi tayari oke reka bigaragare ko ndi kurota bose araha ariko umushinga we abantu banze kuwumva ntamuka ugambaniye namwe ni bizababaho uzagambana wese inyitiro ni kumbe yarekanga ibintu byagiye bigenda mugenzi hejuru umugenzi satellite barimo barakurura ngo barebe ko uyu mugabo abantu bose babaca intege uyu mugosi barakwereka intege neza zatangiye kuba zacika zacika tangiye kurya utunini gake gake porapora porapora amasaha arebe ko yakongera kuzamuka ariko ikibazo cyabaye ikibazo microchip yabaye ikibazo bashaka gukontorora abantu bose miki akeneye gukontorora abantu nk'aya basturore mubangamuzehe shiya eh, umeze neza sanahoshiya kyashuyu byatse kwode enoke najye dusigaranye kandi kyashu kyayu namuka eh, ayijyanye kwamika biragenda nabi turore barakwereka nka muri mu majyepfo y'ubushinwa niba murebe murebe akajambo kagiye kuza nuko mu majyepfo ahashinzwe umutekano ninde ntibikwamo bagiye mu majyepfo mugenzi muri security yawe umva rwose urabona umuhanga ukomeye cyane ahantu ugira ikibazo turi mu mutekano ibintu byose tubayozaho ijisho kumbe bacanga ku ruhande ni ahantu hari umutekano mu majyepfo muri security yard turore barakwereka abari ni abo barakora cyane gatanu ku kandi turore tanyakwamo n'uwisiga asa naho yadufashe kwinjirayo turimo turakontora ibintu byaho gusa nta bundi bufasha tugifite sasa bakeneye gukora operation yabo vuba uko bigaragara nyine ubwo rusi yapfuye niba nta bundi bufasha bagifite ariko umugenzi yari yashyizemo kode zabo nyakwamo ese dukwiriye shudwi byonyine dukwiriye bakwiriye iki byakanye tugomba kugenda uko ibintu bimeze tuzasaba kwekanga ku ruhande umukobwa nawe yafashe kandi umuntu bijyanye na tekinoloji arafata igipesi kirimo kamera nawe twashyiraho inuzi tayari ibintu byose porapora gake gake kandi yinjiye umukobwa asigara hanze yeee barakwerekamo indani imbere b'imbere turore <laughs> filime yatangiye nta mikino barimo barakina urusimbi hano yajeyo batanya ngo arahangaha sasaga muri resitora aho bari gukina harimo ba maneko bakora muri za security bose baje ahangaha bari kuneka umusore afite ultimate code cyangwa se umugenzi afite source of yaje guhura nande yamwenyeyemo igihe kirekire tutabonana musore umeze ute deni vare ni heza kurusha hano niho umuntu wa mbere nabona ufite amahirwe yavuye muri deni vare ari muzima navuyeyo kubw'impamvu imwe yonyine jiyayu ndagushimira kubera ko ufite source of god ikintu cyonyine cyo nzi wakimura utakimura byumvuye afajya akabunda ikintu kimwe wabyemera utabyemera ntabwo ibi kureba afite imbunda tayari ntugakoreshe eh? imbunda bamushenje tayari bakoramo abakoramo yaba bashaka gutabara isi we ntabwo abyumva we ntabwo abyumva ayo ndetse kandi icyuma nta mikino agira dore abasuka oh my god ibi ni ibiki biri mu bushinwa uretse nsoro yaje ushayu ageze hano bamuzi ushayu bamuzi eh turore wakererewe baramuhaye baravuga ngo wakererewe twasanga muri egisi determino ex determino igihe kigisa igihe cyo guturitsa time to bomb ntabwo azigera agaruka mu gihe tajari ntabwo azigera agaruka kubera iki umbaga ku ruhande uyu rero bamufunze haje kano kagabo shatu urakazi muri filime nyinshi tukazi nabi kumwe buva bo basikoti bachingu badoni yone kano kwa gabo bikabi cyane bakitwa kandi avanayo uruko banagiye kumuponsa amuteye ibinyururu kanguka datawe waruzigo bagabo n'abagabo urebe urebe musuru peka bugabo bw'ubukomeye nawe kumwumvisha nakubaza ngulambwira cyangwa nakumbwira nawe sijya kwata ifite amatsiko umubano ufitanye na shirawu ni uwuhe bine bamufashe nkeneye untuza iri hehe source of code iri hehe source of code iri hehe shayu fada tinzi urayima cyangwa wakererwa ntahandi urayitanga abagabo bashaka gutabara isi umiki nawe ashaka kuyiririmbura turore bazana ibyuma amabatari bamucaginga barazamura n'ubwo bamutera umuriro ashaka gutabara umuryango we nta kindi nyamara mugenzi nta kintu ashaka ashaka gutabara umuryango we akana n'umugore we umugore bamuteye mu microchip ntabwo abizi umugabo yaba n'umugenzi arimo ararwana buriya ko bigaragara umwana we nyine umugore ashaka kuba bamukontorora gusa nubwo byanze turore murekera kumubabaza yabizi aho iri nzi aho iri murekeraho aziho ntuzi mugenzi kode cyangwa se source of code turore mugenzi rurababaje nze areba yitwa shayu banza shayu n'afite izina ry'umuryango tu yeah ndashaka uretse wumve bagabaga kigira agasuzuguro shaho <laughs> rera ndashaka kubona nyakwamo w'iki igihe kirimo kirandenga cyancitse avayo avayo nshaka kubona bose oh, iki musirikare kubisa umusirikare bano bareba umusore yaje bano bareba umusore yaje iyi mwese muveho bajye hehe bajye hehe biri <laughs> bira turore bajye hehe bajye nibyabazo turore umusore yaje mubi cyane barakazano urebye igikweto yewe igikweto mu mutwe igikweto kira tuzira tugira ikirenge papa na neza fil iwanyu papa neza fil iwanyu baje bamuzinye yeha indwanyu yavutse ibihumbi bibiri ibihumbi bibiri umusore nibwo yafite nk'imyaka igera muri umunani gutyo ibaze cumi bibiri na makumyabiri na gatanu yerekera ari umwana w'umwicanyi kugeza n'ubu aracyari umwicanyi kira Help! Assassin! Assassin! Yeya mu gisagara arimo akeneye microchip kugira ngo ataba bari umuryango we baragita bivayo bivayo aka baramugongora ryariko barwana we abagabo ntabwo banganya imbaraga n'ubwenge n'ubumenyi umugabo yaje yewe kwa sababu machine gun, machine gun, machine gun. Yeah. Jewe baratuta wajiji au hajiji barashakulibra umuntu wese ukorana na X ukorana na X biki ukorana muri kampani ya Miki muri X jayu ibi ni wisabiye reka mbiguhe ibyo wisabiye tayari shayu nibyo wisabiye ibyo wisabiye mugenzi araza n'ikibunda n'icyo eee eh, kumva undi nawe yakizanye reka turebe umugabo <laughs> bose bambaye wangu wangu agatogo eee eh, iyi ntabwo ari ifiriti ni agatogo my friend tayari barahangana barapepetana barapepetana turore yeho bagabo barasunikana ako ni akana bazanye baragasunika baragasunika bagata hakurya bakabika muri saro muri korodoro sheta ry'ijosi